मीडिया इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित पुरस्कार ईएनबीए e में इस बार भी आपका चैनल एबीपी न्यूज छा गया है आपके पसंदीदा चैनल ने best news channel runner up के साथ साथ कई बड़े अवार्ड जीते मास्टर स्ट्रोक भारत की बात नमस्ते भारत जैसे स्पेशल न्यूज शो शामिल हैं अविनाश पांडे को बेस्ट सीईओ e का अवार्ड मिला है Avinash Pandey ABP network ENBA e award में फिर मची एबीपी न्यूज की धूम एबीपी न्यूज ने कई बड़े अवार्ड अपने नाम किए गोल्ड गोल्ड टू सास बहू और साजिश एबीपी न्यूज कंग्रेचुलेशन सालों से आपके पसंदीदा एंटरटेनमेंट शो सास बहू और साजिश समेत करीब दो दर्जन से ज्यादा अवार्ड एबीपी न्यूज को मिले एक नजर कुछ बड़े अवार्ड पर जो एबीपी न्यूज ने जीते category ladies and gentleman is ABP news इस बार आपके favourite news channel ABP news को बेस्ट रनर अप चैनल का ईएनबीए e अवार्ड मिला एबीपी नेटवर्क के CEO Avinash Pandey best CEO of the year बने सास बहु और साजिश को बेस्ट एंटरटेनमेंट कवरेज का अवार्ड मिला खबर फिल्मी है को भी बेस्ट एंटरटेनमेंट कवरेज का अवार्ड मिला है स्पेशल शो भारत का युग को सामाजिक मुद्दे पर कवरेज का अवार्ड मिला इनके अलावा रात 9 बजे प्रसारित होने वाले शो मास्टर स्ट्रोक ने बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का अवार्ड जीता खास डॉक्यूमेंट्री नरसिम्हा को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम तो भारत की बात शो को बेस्ट इन डेप्थ सीरीज का अवार्ड मिला बिपिन रावत प्लेन क्रैश पर बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड तो विश्व विजेता शो ने इंटरनेशनल न्यूज कवरेज का अवार्ड जीता एक अकेला इस शहर में शो को कवरेज ऑन ट्रेवल का अवार्ड मिला तो रोज सुबह तीन घंटे लगातार आने वाले आपके फेवरेट शो नमस्ते भारत ने बिहार बाढ़ के लिए बेस्ट कवरेज का अवार्ड जीता इसके अलावा और भी कई बड़े अवार्ड्स हैं जिन्हें एबीपी न्यूज की टीम ने अपने नाम किया